خنده ها تو لبته چون چیتت میکنم مثل یه مرد دفعه دزدم میرم تو فنزون و تو هم پسر بر حالا که تو شدی کل دنیا میمیرم یه روزی نبینمه به تو از خودم خریدمش ساعت رو که سری نره داری چه حسی تو گرفتی همه چی رنگی تر شده گروه خنده تو لبته چون چیتت میکنم مثل یه مرد یه دزدم میرم تو فنزون فاس تو هم پسر بر حالا که تو شدی کل دنیا میمیرم یه روزی نبینمه به تو از خودم خریدمش ساعت و به که سری